Si no tenim pressupostos, quina serà l'alternativa? Tindrem una pròrroga pressupostària? La pròrroga pressupostària, la ciutadania ho ha de saber, fa mal a tothom, perquè una pròrroga dels pressupostos de l'Estat, de la Generalitat, de l'Ajuntament, impliquen dificultats a l'hora d'invertir, que ja dic, castigarien a la ciutadania. A qui perjudica més? Jo crec que perjudica més al govern de l'Estat perquè es, es prorrogarien els pressupostos del Partit Popular i perjudicarien a la Generalitat perquè la Generalitat arrastra una situació de feblesa financera molt forta. L'Ajuntament de Barcelona no seria bo prorrogar, però nosaltres, si més no, tenim uns pressupostos que han sigut els pressupostos més socials dels últims temps, uns pressupostos expansius que nosaltres vam poder pactar amb les forces progressistes de l'Ajuntament i, per tant, seríem els menys afectats per aquesta situació. Però no la volem. Llavors, jo el que he transmès a les forces de l'Ajuntament malauradament, és que els diners i els recursos que nosaltres tenim per congelar tarifes de transport públic, els recursos que necessitem per augmentar la inversió en habitatge, aquests recursos són recursos que estan a Madrid. I volem aquests recursos per tothom. Volem que els tingui la Generalitat, volem que els tinguin tots els ajuntaments de, de Catalunya i volem que els tingui Barcelona. I no li encerem la tovallola perquè això sigui així. Crec que és el, deu, és el deure que tenim.